僕がまた会えるように愛しい歌を送るよもし心が邪魔されたら僕に聞かせてみてやっと会えたねそう言える日を夢見て眠る左腕 すねしばらくお家でとろけだねなでなでなで俺も一緒に数えようね君が眠れるまで僕の前でだけ泣いて君は100点だから君と僕 文だけ言わせて言おうとしてやっぱやめた会えた時に言うね今日はおやすみ りと変わりゆく景色